Привіт! Знаєте, що станеться у вашій оселі, якщо її не прибирати? За один рік на одному квадратному метрі може накопичитись до 3 грамів пилу. Крім пилу, в повітрі часто знаходяться алергени, спори плісняви, токсичні гази, бактерії та віруси. І знешкодити ці всі речовини звичайним прибиранням не вдасться. Prana Air Cleaner Pro це високоефективний очищувач повітря з функцією зволоження та ультрафіолетової стерилізації. Тут в одному корпусі зібрано 4 системи, які зроблять вашу оселю максимально комфортною та безпечною. Це потужний очищувач повітря, це інноваційний зволожувач, іонізатор та ультрафіолетовий стерилізатор. А також він стане у нагоді для приміщень, де перебуває багато людей навчальних закладів, салонів краси, манікюрних студій, реабілітаційних центрів, магазинів, шоурумів та інших. Очищувач суттєво знижує ризики зараження вірусними хворобами у приміщеннях. Air Cleaner Pro це перший очищувач повітря в лінійці компанії Prana. Його продуктивності достатньо, щоб фільтрувати понад 480 метрів кубічних на годину. Очищувач повітря містить модуль ультрафіолетової дезінфекції що знешкоджує бактерії та віруси. Ультрафіолетова лампа, що знаходиться всередині приладу, дезінфікує повітря та фільтри, усуває неприємні запахи, а також виробляє корисні іони. Ця функція допомагає в рази знизити ризики зараження вірусними інфекціями. Prana Air Cleaner Pro здійснює 6 рівнів очистки повітря. Для цього задіяна ефективна система фільтрів, які очищають повітря від пилу, тютюнового диму, неприємних запахів, алергенів, токсичних газів, грибкової цвілі, спор плісняви, бактерій та вірусів. На відміну від інших виробників, які пропонують постійно купувати нові фільтри, ми у компанії Прана цінуємо розумне споживання. Тому всі фільтри у цьому очищувачі повітря багаторазові. Все, що вимагається від користувача, це періодично мити або очищувати фільтри сухим способом. Розглянемо їх ближче. Для цього, щоб зняти передню кришку, потрібно трішки підняти її вгору та потягнути на себе. Таким чином, ми отримаємо доступ до фільтрів. Фільтр первинної очистки знаходиться просто під передньою кришкою очищувача. Якщо у вашому домі є тварини, цей фільтр суттєво допоможе очистити повітря від шерсті та частинок шкіри. Також він затримує частинки більше 5 мікрометрів. Це може бути пил, пилок та пух рослин або навіть тютюновий дим. Для ефективної та безпечної роботи приладу цей фільтр необхідно чистити або мити раз на два тижні. Очищувач сам нагадає вам, що прийшов час почистити фільтр. Індикатор на панелі буде блимати. Ваші меблі, будівельні матеріали та побутова хімія щодня виділяють небезпечні речовини. Це можуть бути феноли, бензоли, формальдегіди та литкі органічні речовини. Для очищення повітря від подібних забрудників ідеально підходить фільтр, низькотемпературний каталізатор. З іншого боку, фільтр з гранульованим активованим вугіллям. Він нейтралізує неприємні запахи, тютюновий дим та органічні розчинники. Найменші невидимі окозабрудники віруси, спори плісняви, бактерії. Знешкоджує високоефективний HEPA-фільтр. Раз на два місяці цей фільтр необхідно очищувати сухим способом. Air Cleaner Pro здійснює не тільки механічну очистку повітря. Аніонний очищувач допомагає очистити повітря від небезпечних речовин на рівні атомів. Так досягається максимально ефективна очистка повітря від пилу, диму та мікробів. А ультрафіолетова лампа знешкоджує небезпечні бактерії та віруси. Цей очищувач має корисну додаткову функцію зволоження повітря. Це підтримує чистоту повітря та сприяє полегшенню дихання. В корпусі є спеціальний контейнер для води та зволожуючий фільтр. Процес зволоження відбувається без пари, тому не залишає мокрих та білих плям на поверхнях. Датчик частинок PM2,5 щосекунди інспектує якість повітря та виводить отриману інформацію на дисплей. Інтуїтивна та зручна кольорова індикація говорить про якість повітря в кімнаті. Керування просте. Є ручний режим, коли ви самостійно обираєте швидкість роботи на дисплеї або пульті. В режимі авто система самостійно аналізує якість повітря в кімнаті та обирає швидкість роботи двигуна. Air Cleaner Pro це вигідна інвестиція у ваше здоров'я. Він суттєво покращує якість життя людей, які страждають від алергії, астми та захворювань серцево-судинної системи. Як і рекуператори прана, замовити очищувач ви можете за телефоном або на сайті. Дихайте чистим та безпечним повітрям з прана. З вами був Олег. Чекаю ваших лайків та коментарів. До зустрічі у нових відео!